Qui è dove hanno girato Tomb Raider Stiamo per partire per la Cambogia ragazzi, Cambogia Abbiamo un muffin al cioccolato e questa specie di focaccia alle olive Cappuccino freddo ovviamente È arrivato anche un po' di pollo perché bisogna mangiare le proteine Ragazzi si parte! Ragazzi non c'è nulla e siamo quasi arrivati in aeroporto Siamo nel mezzo del nulla Ecco qua che è arrivata la nostra macchina per andare in hotel Hello. Ciao Ciao What's your name? My name is T T? Yeah Oh, that's simple I'm S S? Yes Nice to meet you Thanks <laughs> In Cambogia si dice Cocoon Kokun Kokun Ragazzi che esperienza! Siamo su questa macchinina! Oh mio Dio, dove stiamo andando? Ragazzi che avventura! Oh mio Dio! Adesso andiamo a comprare il biglietto per andare a vedere le rovine domani Deve essere uno spettacolo mi hanno detto Questo posto... <laughs> ecco qua il biglietto per domani Ragazzi dove sono? Oh mio dio guardate che meraviglia Ci sono le rovine della Cambogia Mamma mia sembra di essere sul set di un film di Indiana Jones Cocca! Coccolino! Bene ragazzi mi prendo l'insalata ai fiori di banana e il curry con il pollo cambonesiano Ecco qui l'insalata con la banana e il pollo Il mio amico si mangia la bolognese Uh ed ecco che è arrivato il curry alla cambonesiana Cambo... cambogiana Mmm sembra buonissimo Che ne dite? Finalmente arrivati in hotel Ecco la colazione di oggi Ok sono le 5 e stiamo per andare a fare un tour Adesso per vedere i templi all'alba ecco di oggi per evitare la polvere e non essere mangiato da vari insetti vari cambogiani Ragazzi non si vede niente Adesso andiamo a vedere l'alba È tutto buio qui Ed ecco la colazione di oggi queste scalate Scalate incredibili Uh, c'è una mongolfiera Guardate che meraviglia incantevole, sembra di essere proprio dentro la storia. adesso andiamo sul set di Tomb Raider Qui è dove hanno girato Tomb Raider Qui c'è stata la Croft caffè della la lavazza mm. Ragazzi eccoci a mangiare un po' di insalata greca Con in sottofondo la canzone di Ossole Mio Non so voi ragazzi ma io adoro il formaggio fetta Questa è una specie di lasagna greca Vediamo un po' Ci sono dentro un po' di carne le patate e anche delle melanzane Mmm, sembra buonissimo Assaggiamo Itadakimasu Mmm buonissimo È arrivato anche lo yogurt Oh mio dio c'è dentro un serpente e qui un mega scorpione Oh mio dio, cioè, è enorme cioè, non sto serendo Adesso compro delle calamite per la collezione di mia mamma Queste due, che ne dite? Ecco la stanza di oggi, guardate che carina Che ne dite? E adesso piscina Oggi mangiamo da George. This one is a coconut rum. Coconut rum? Yeah. Oh, è dolce. Questo ragazzo si chiama Sebastian e l'altro è George, che sono un po' i creatori di questo ristorante francese. Ok, hanno già capito che sono un alcolizzato, quindi mi fanno tutti questi regali di benvenuto e mi fanno provare tutti i rum. E ne arrivano ancora. Beh, intanto faccio questa story. Se non mi seguite su Instagram andate subito a farlo. Postiamo assaggiamo il mavo tofu. Sapete io che sono un grande fan. Ha un sapore buonissimo, è veramente una fusione. Con i cibi speziati ci hanno consigliato di bere il rum al gusto di mango assaggiamo mmm buonissimo Ragazzi ci hanno detto che se mangiamo questo tutto avrà un sapore diverso quindi lo dovete assaggiarlo Questo è electric flower, questo è un fiore elettrico se lo mettete in bocca vi darà una scossa, proviamola Mmm è vero Vabbè mangiamoci un po' di macaroni Con tutte queste marmellate per dolce Mmm che buono Guardate ci sono sasori tabereru Oh mio dio no gli scorpioni io non li mangio E anche i serpenti Wow che bello siamo al night market Però mi sta per finire la batteria quindi mi sa che vi devo salutare così Un abbraccione ciao ciao Buongiorno ragazzi ecco la frutta di oggi Adesso andiamo a vederci un bel tempio buddista nel centro della città arrivato il sandwich di carne Che meraviglia, c'è anche la rucola E adesso stiamo per entrare in questo tempio qui Cioè questo è un po' inquietante Ci sono degli avvoltoi che gli stanno mangiando gli organi adesso andiamo a mangiare qui Mmm, finalmente mangiamo italiano in Cambogia Buon appetito Adesso mi bevo un cappuccino freddo Me ne sto andando in aeroporto, finisce così il mio viaggio in Cambogia Spero tanto che vi siate divertiti, un abbraccione da Seba